आज महल असेंबली सीटमेंट के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहन कविता टाटा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया एक फेस्टिवल के रूप में से लिया जा रहा है हर गली हर बस्ती में फटाखे छोड़कर मिठाई ठार कर बांटकर काट काटकर हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कविता का आप सौ साल जिए हमेशा तंदुरुस्त रहे हस्ती खेलती रहे उसी तत्व में आज इस मंडला डिवीजन के डोडला मठम में करीब 800 टीआरएस पार्टी के सिंपथाइजर्स को गिफ्ट दिया गया एवं सवेरे अर्ली मॉर्निंग ब्लड डोनेशन का काम रखा गया उसी तरह बेगम बाजार डिवीजन में अन्नदान का प्रोग्राम किया गया मैं सभी पार्टी के वर्करों से विनती करता हूँ आज का दिन एक भव्य रूप में मनाए जश्न के रूप में मनाए जय तेलंगाना जय के सी आर जय के टी आर जय कविता